Bai, edurne, Eh, orako lan eh, handia egiteko eta interesgarri egiteko zer moitu zaitu abiatzeko lan hau? Ba, ber, kontua da, sarrera irtera azpi sistema dala gai oso abstrakto bat. Mm. Orduan, ikaslei kosta egiten zaie gai hori ulertzea. E, neri kosta zitzaidan, nere garaian, bai, informatika fakultatean dauden ikaslei kosta egiten zaie asko e, abstraktotasun horretan sartza, ez? Azken batean, e, gai horretan ikusten duguna da, zer gertatzen den konputagailoaren barruan, ba, edo zein erterako ekintza egiten dugunean, xagua klikatu edo teklatua, Baina gara, hori guztia hor barruan gertatzen da kutsa beltz horretan, eta hori hori ikustea Zaila da, gainera zaila da ere, zeren e, sartzen gara programazio e, paradigma batean ez dauk ez, dana ohikoa beraientzako, beraieko ituta daude, jarraian programatzea eta hemen sartzen bai. ditugu ba, eventoak, ez? momentu batean gertaera bat sortzen da eta gertaera horrek geldi arazten dudana eta beste zerbait egitea joaten da. Orduan hori ikustea ez da erresa. Neri ikasle garaian kosta egin zitzaidan ulertzea, izan ere karrera bukatu nuenean eta sinintzenean irakasle, esan ziaten hori eman behar nuela, eta esan ez da posible, ez da, nik hori ez nuen ulertu. <laughs> Eta orduan, ba, beste heldutasun maila batekin irakurtzen hasi nintzen horren inguruan, esan jo, ba, ez da, inkomplikatua, zerregatik ikasleek ez dute ulertzen. Eh, heldutasun eldutasun mailak asko egiten du, baina kontua da, eldutasun maila txiki horretan ulertu behar dutela. Orduan ba, helburu horrekin hasi nintzen hori guztia lantzen eta e- ez dut lortu formula magiko bat, <laughs> baina bueno, zerbait aztertu dugu bitartean. E, ikerkuntza tesi hortan eh, zure kezka hoietan ze esparruk ezagutu dituzu, sakondu dituzu, pedagogian ere murbilduzea, orduan bizkat ze ikusi Ba, azkenean zan ikasleen zailtasunak ikustea. Orduan, ja ez du balio bakarrik ze tresna erabiltzen dugun irakasteko, e, ze metodologia erabiltzen dugun, atal handi bat horren ingurukoa da, tesian, ba, ze metodologia aktiboak txertatzen saiatu gara, proiektutan oinarrituta, E, teknologia bai ikasleentzako e, erakargarria izan daitekeen teknologia bat erabilita. Baino azkenean zailtasuna da ikasleek zer ulertzen duten eta nola ulertzen duten. Eta horrekin ba, sartu nintzen pixkat e, zea, kontzeptu mapen munduan, e, urte batean egin genuen esperientzia ikasle guztiei erakutsi genien e, kontzeptu mapak e, sortzen. Mhm eta ba, pixkanaka joan ziren beraien kontzeptu mapara ikitzen, eta kurso bukaeran nola sorpresa moduan eskatu nien kurso soko kontzeptu mapa egitea. Eta bueno, hor ikusi da, ba, hainbat arlotan galdo egiten direla, ez? Ba, e, eta neurri batean arazoa gurea izan da. E, erakutsi diegu ikaslei kontzeptuak banaka, baino gero ez dugu jakin kontzeptu hoien elkarketa egiten eta hori kontzeptu mapatan ikusi egin da, ez? E, badaukate ba sarrera irteran e, Sarrera irtera nola gauzatzen den hiru metodo desberdin daude, orduan metodo bat hasieran esplikatzen da erresena den, hori oso ondo ulertu dute, beste bi metodoak gero eta gutxiago, eta hiru metodoak lotu beharko lituzketen marra horiek kontzeptu mapatan falta dira.